Ja, ich bin's. Was hackst du schon wieder aus? Musst du nicht wissen, also halt die Klappe, Mädel. Oh, <gasps> wie grob. Sagen wir mal, ich habe große Pläne für dieses kleine Bläschen. <laughs> Ja. <laughs> oh, ho, ho, ho.